Lehentasunak Eusko Alderdi Jeltzaleari galdetu behar zaiola zergaitik lehentasuna den dirua bidaltzea Iberdrolari Petronorri edo e, abiadura handiko treneko subkontratei, gure lehentasunak dira jendea, hemengo jendea, herritarrak, gazteak e, errenta ezin dutenak ordaindu, Eh, eta eh, estatuko errentari kaltuenak ordaindu behar dituztenak, bizi bizidiren gazteak, donostin bizidiren gazteak, familia bat osatu nahi dutenak eta ezin dutenak, nola hauei lagundu, nola pertsona nagusiei eh, lagundu, beste alderdi batzuk eskuineko alderdiek eskuineko lehentasunak dituzte, amaitu zen aurreko zikloa, no, hai, bipartidismo turnistaren zikloa, non alderri sozialistak edo alderri popularrak Eusko alderri jeltzalarekin edo edo Kataluniako konvergentziarekin gobernatzen zuten, euren politikak aplikatuz, eta gaur egun, bako gobernantza sistema baten gaude, sozio desberdinak gaude eta adostasunetara iritsi gara.